¿Pero qué está haciendo Sergio? Se hace cosquillas mientras duerme. <laughs> Hola chicos, yo soy Tasha y esto es Hoy descubriremos qué hace mi perro mientras yo duermo. ¿Se portará bien? Me parece que a Dasha le está costando un poco encontrar la postura para dormir. De momento se está portando súper bien, está muy tranquila y relajada. Nada, no hay manera de que esté a gusto. moverte ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien, cariño! ¡Muy bien! ¿Pero qué está haciendo Sergio? ¡Se hace Sergio sigue durmiendo. Pues yo también. Y llegó la hora de levantarse. Me ha sorprendido mucho Dasha. No sabía que se portaba tan bien por las noches. Si es que es un amor. Y sí, traviesa por el día.